hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की तो पाइथन के इस वीडियो में खास क्या है आज हम सीखेंगे रीड लाइन और रीड लाइंस के बारे में अब ये रीड लाइंस क्या है और रीड लाइन क्या है दोनों ही के बारे में डिटेल आपको बताता हूं जैसे हमने एक फाइल टेक्स्ट फाइल बनाई है जिसका नाम रखा है mytxt.txt ठीक है और इसमें कुछ लाइनें लिख दी हैं यानी दो लाइन लिख दिया है मैंने एक लाइन में कुछ लिख दिया दूसरे लाइन में कुछ लिख दिया जब हम रीड लाइन फंक्शन का यूज करेंगे रीड लाइन मेथड का यूज करेंगे पाइथन में तो वो खाली पहले लाइन को ही रीड करेगा जबकि रीड लाइंस की बात करें तो वो दूसरे लाइन को भी रीड करने की कैपेबिलिटी रखता है कैसे यहां पर देखते हैं ये माइटी एक्सटी नाम की फाइल हमने बनाई है तो अब इसको मैं दिखा सकता हूँ ये देखिए यहाँ पर जब मैं my T X T file को रन करता हूँ तो इसमें लिखा हुआ है hello we are going to study Python now learn C ये दोनों चीजें लिखी हुई है लेकिन यहाँ पर अभी केवल क्या प्रिंट हो रहा है hello we are going to study Python केवल यही प्रिंट हो रहा है कारण क्या है कि यहाँ पे रीड लाइन यूज किया गया है अगर मैं लाइंस कर देता हूं तो क्या होगा ये लाइंस कर दिया चलिए अब इसको रन करवा लेते हैं रन करवाते वक्त ही हम सेव कर लेंगे तो जैसे ही ये मैंने किया तो यहां पर देख सकते हैं नाउ लर्न सी जो भी लिखा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो जो भी लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है प्रिंट हो रहा है ना तो दोनों लाइंस प्रिंट हो रही है एक नहीं दोनों लाइंस हैं तो दोनों लाइन प्रिंट हो रही है चलिए टेक्स्ट फाइल फिर से बनाते हैं इसको मैं क्लोज करता हूं दोबारा से पाइथन को ओपन करता हूं यहां से एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे और पूरी डिटेल आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे ये होगा ठीक है तो एक बार डिटेल देख लेंगे तो काम हो जाएगा ये रीड लाइन को अच्छे से आप डिफाइन कर पाएंगे जब आएगा तो खट से लिख दीजिएगा इंटरवल एग्जाम में अगर पूछा जाता है आपसे कि रीड लाइन क्या है या फिर अगर आपको दे दिया जाता है कि ये रीड लाइन है तो अब जो भी होता हो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो यू आर विथ यहाँ पे लिख दिया यू आर विथ मेरे साथ हो आप सभी लोग तो ये लिख दिया सूरज सर ठीक है ये लिख दिया और एंटर कर दिया फिर दूसरे लाइन में आते हैं फिर लिखता हूं बी आर बी पाइथन ओके तो ये लिख दिया हमने दूसरे लाइन में एक और लाइन लिख देते हैं आई बात समझ में यहां पे लिखता हूं after after this we are going to study going to study ये लिख दिया स्टडी और लिख देते हैं यहां पे सी यानी सी प्रोग्रामिंग की स्टडी हम करेंगे इसके बाद ये लिख दिया मैंने अब इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर text file as a text file में सेव कर रहा हूँ ठीक है एज अ टेक्स्ट फाइल और यहाँ पे इसको नाम देना होगा dot Sonu Sonu dot TXT तो ये टेक्स्ट फाइल को अपने आप ले ही लेगा तो ये टेक्स्ट फाइल है ही आपको यहाँ एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं सोनू डॉट टीएक्सटी के नाम से सोनू के नाम से इसको सेव किया यहाँ पे यस कर दीजिएगा और ये डॉट टीएक्सटी अपने आप आ जाता है तो ये तीन लाइन इसमें लिखी हुई है तीनों लाइन क्लियर है चलिए एक नई फाइल लेते हैं यहाँ से अब हमको करना क्या है इस नई फाइल के अंतर्गत इस नई फाइल के अंतर्गत क्योंकि हम फाइल को ओपन करने के लिए रीड लाइन और रीड लाइंस के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे फाइल ओपन ओपन कर दिया यहां से ओपन करेंगे ब्रैकेट को और हमारा जो फाइल था वो सोनू के नाम से था तो ये लिखा मैंने सोनू डॉट टीएक्सटी क्या लिखना है डॉट टीएक्सटी ऐसे करके लिख देना है और डबल कोर्स को क्लोज कर देना जैसे ही क्लोज करेंगे तो हम इस फाइल को रीड पर करना चाहते हैं तो यहां पर लिख देंगे आर लिख दिया अब इसको बंद कर दीजिए एंटर करके नीचे जैसे ही आइएगा तो प्रिंट करवा दीजिए क्या प्रिंट करवाएंगे इसमें तो प्रिंट करवाने के नाम पर हमको लिखना है ऐप यानी फाइल डॉट रीड लाइन देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं रीड लाइन लिख रहा हूं मैंने कि एक के वो लाइन रीड करेगा दोनों लाइन नहीं रीड करेगा ये ये एक ही लाइन रीड करेगा जब भी रीड करेगा तो क्या करेगा एक ही लाइन रीड करेगा क्योंकि रीड लाइन एक फंक्शन होता है तो फंक्शन पहले इस तरीके से ओपन करेंगे ठीक है पैरेंथेसिस फिर क्लोज करेंगे और फिर यहां पर लास्ट वाला जो ब्रैकेट यहां पे ऊपर होगा था इसको क्लोज कर देंगे अब इसको सेव करना है रन करवाते वक्त ही सेव कर लेंगे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं तो यहां पर मैं इसको एक नाम से सेव कर देता हूं डॉट पीवाई लगा करके तो देखेंगे कि ये खाली एक लाइन प्रिंट हो रहा है मैंने यूज क्या किया है ध्यान दीजिएगा यहां पर मैंने रीड लाइन यूज किया है ठीक है और रीड लाइंस को यूज करने का क्या मतलब होगा तो इस आउटपुट को क्लोज करता हूं अब मैं रीड लाइन के बजाय खाली एस जोड़ देता हूं इसमें एस जोड़ दिया यहां से रन पे जाएंगे और इसको रन करवा देंगे इस तरीके से रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी इसमें लिखा हुआ था सब प्रिंट हो जा रहा है देखिए सारा कुछ प्रिंट हो रहा है कि नहीं hello you are with Suraj sir we are learning methods in Python after this we are going to study C ये सारी चीजें एक साथ प्रिंट हो रही है मैंने लाइन्स मैंने बहुत सारी लाइन्स को यह प्रिंट करेगा अब सिर्फ दो ही नहीं बहुत सारी लाइन्स को यह प्रिंट कर सकता है उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा so thank you for watching this video